Сапар айландыр, көкпар жерде, ә, Шадияр палуанның қолында. Сәке айландыр, сәке айландыр жіберіңіз. Сәке айландыр жіберіңіз, қамбар әкеміні мұны тартысып қалып Ә, ә айландыр, айландыр сәке. Шадияр палуанның мұны тақымында көкпар көтеріліп кетті бәрекелді міне садияр палуан осындағы қалижан білдашевтің керемет міне мың жылқы тұлпар менен ортадан көтеріп кетті ассалаумағалейкем лайстар міне өнер көкпарына керемет мені. қазақстан республикасына танымал ақын қалижан білдәшіптің мың жылқы атты тұлпарыменен ортадан шадер палуан көтеріп кеткен болатын